Adiós. Junior. Cuando mamá me decía Deja esa porquería Pero no le hice caso Sigo con esta vida loca Solo toca y toca Una y otra vez Para andar al cielo No necesito que me llegue el estrés Ya son las 3 de la mañana Me voy pa' mi cantón Porque la jefa ya me regaña ah cuando fumo me pierdo en el humo Cada que consumo hierba en este como yo Traigo a mi chica para que fume hierba de la chida Tan solo me reclama por el humo Yo siempre vuelo cuando ando en el vuelo Ya no regreso porque llevo tanta hierba que hasta me meten preso Pero ni eso se la fletan porque conmigo hasta les hago la reta. Ah. Teca, teca, soy un flow en teca, bien de terca, que aún me deje yo siempre fumo hierba, porque me lleva un estado que yo ni puedo controlar, creo que ahora me, me voy a controlar, porque me estoy mareando, pero creo que solo es por todo lo que he fumado no, rólalo, prendelo, enciéndelo Ya son las 4.20, sí que siente Que todo esto está retumba Como las calaveras que salen de su tumba Tumba, tumba hasta tu vecina Tengo un camarada como Timón y Pumba que baila esta cumbia pandillera Si usted viera que yo no me creo Yo solo creo mi propio estilo Miro a esos babosos que se quieren comparar conmigo el cigarro que consumo me lo pierdo en el humo Mi boca está reseca, aún así siempre me altera Todo el día con la María prendo la galliza Me pone terca, teca, teca, tengo un flow azteca Soy un simple mexa, si es carnal, vamos a disfrutar Vamos a rolar el cigarro que consumo Me lo pierdo en el humo Sigo con el pensamiento lento Me siento en el viento Ando un poco alterado Pero aún así he viajado el tiempo pasa, no se da marcha atrás Esta vida se consumió, no sé cuándo acabará La vida transcurre, no busca la paz en toda mi vida